नमस्कार घमासान बॉलीवुड पे आपका स्वागत है मैं हूँ सानिया जी आइए मैं आपको लेके चलती हूँ बॉलीवुड की चटपटी खबरों की ओर शीना बजाज और रोहित पुरोहित अब बंधे हैं शादी के बंधन में आइए देखते हैं इनकी शादी की कुछ तस्वीरें टीवी स्टार शीना बजाज और रोहित पुरोहित शादी के बंधन में बंध गए हैं दोनों ने मंगलवार को जयपुर में सात फेरे लिए उनकी शादी में करीबी दोस्त सहित परिवार वाले शामिल हुए कपल की शादी की फोटोज और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं